Kicsi nézd meg az uborkafát. Ez az uborkafa. Ott vannak a uborkák, látod? Figyeled, Miki? Miki, látod, futnak fel itt szépen. Hát jó, nagy lehetni. Komolyan. Komolyan, Mikit, nézd meg, te. Nézd meg, hogy milyen. Na, mi látod? Mi ott van a Miki? Miki, te, néha né ott van néha. Ott van a, a nagy madárni, sasmadár.